ایک ایک ایک چمن کے کے پھول سارے گگن تارے شاندار پریڈ میجر دانیال کی قیادت میں گلشن کے تحفظ قیادت اس کو ملتی ہے انڈین ڈیفنس منسٹر نے بات کی گلگت بلتستان کے لینے کی اور ہمارا ایمان ہے کہ جب ہماری چوتھی جنگ لڑے گی ہماری قوم اور ہماری فوج تو ہم پھر بات مقبوضہ کشمیر تک نہیں ہوگی بات پھر دہلی تک جائیں گے انشاءاللہ تعالی آمنہ شکری